ချိန်ခါရောက်ရင်ကြွေးကြပြီလေနေနေစကလေးကျန်လာမေသူပြောခဲ့ရင်အခါကလေးလုံးမြောက်ခဲ့ပြီဆောင်းမမျိုးဆောင်းမ ဒီဆောင်ရစီရောက်မလာဘူးသူထားခဲ့ဘူးဘူးပန်းခွာညူရီမမွေးလို့ငေချစ် her relief well, Loya poli Jenna de hurunga lu Jingwe matu mashiro bi song mangu Song mangu She said it is so yet we ချက်ကြိုးအင်အားမရှိမှဟိုအဝေးနေသူရေတတိယအောင်ပြန်ခဲ့အောင်လေမင်းတယောက်ပြန်လာမလားနေဆောင်မမျိုးဆောင်မမျိုးမျက်ရည် နိုင်မဘူးလေဆုံးမမျိုးဆုံးမမျိုးဝေးပြန်စေတဲ့နှခါနဲ့လွယ်လွယ် နင်းစကလေးပြန်လာမဲ့သူပြောခဲ့တဲ့အခါကလေးလူမြောက်ခဲ့ပြီးဆုံးမမျိုးဆုံးမမျိုးသူဒီမဲ့တဆောင်ရစီရောက်မလာဘူးသူထားခဲ့ပြီးအိုးပန်းခွာညူရ ဆွေတနခါရီလီလွယ်လွယ်လွယ်ရပိုလီကျင်နာခြင်းကိုယ်လုံးကလူရင်ခွင်မှာသူမရှိတော့ပြီဆုံး စတိတည်ဆောင်ရတွေ့ဖြတ်ပြုံးအင်အားမရှိပါဟိုအဝေးနေသူရဲ့တတိယအောင်ပြန်ငယ်အောင်မင်းတယောက်ပြန်လာမလားနေဆုံးမမျိုးဆုံးမမျိုးမျက်ရည် lệ tình si chờ vì lý ni giấc lý mình nhận này mà mình sâu mà ngu sâu mà ngu nguy theo dây